ओ बहुत अच्छा उत्तम शानदार उत्तम अद्भुत ओ सी अनार आ शाबाश शानदार उत्तम Oh, good. A E बहुत अच्छा शानदार शाबाश ई से इमली ई शाबाश उत्तम शानदार शाबाश ई से ई बहुत अच्छा U C Ullu U Shabash रू बहुत अच्छा शानदार उत्तम शानदार शाबाश रू से ऋषि ए शाबाश उत्तम अद्भुत C E D आई बहुत अच्छा शानदार उत्तम अद्भुत आई से एनक ओ शाबाश शानदार उत्तम शानदार उत्तम शानदार शाबाश ओ से ओखली आओ बहुत अच्छा उत्तम शानदार उत्तम शानदार उत्तम शानदार शाबाश आओ से औषधि अम बहुत अच्छा उत्तम शानदार Uttam. Shandar. Shabash. Am, se, angur. Aha. Shabash. Uttam. Shandar. Uttam. Shandar. Uttam. Adbhut. Aha.